Алька має Богдана, Карел має Клару, Алька має Степана, а я маю Сару. Бляха, муха, то капець, то капець, як ми пасували. і Сара, то вообще пара ідеальна, пара, що пересиде, просто капітальна, бляха муха, то